Astăzi vreau să mă joc cu verbul a atașa. M-am gândit că uh, atunci când uh, atașezi un document uh, la mail, această acțiune o faci în mod conștient. Tu inițiezi această acțiune. Și atunci m-am gândit, oare de ce noi când ne atașăm de o ființă nu facem același lucru? Adică să ne atașăm în mod conștient. Ne atașăm fără să ne dăm seama de acea ființă și poate câteodată atașamentul la Ehm, e destul de nasol și se, se transformă chiar în boală. Și după lungi meditații mi-am dat seama că, de fapt, noi ne abandonăm nouă înșine, cum să zic. Ne uităm pe noi înșine și îl punem pe celălalt pe primul plan, îl punem pe celălalt în locul nostru. Așa că dacă am fi puțin egoiști în uh, cultura noastră românească, eu nu cred că există egoism, dacă ne-am îngrijit foarte mult de noi, uh, în momentul când simțim că s-ar produce acel atașament, uh, poate că nu s-ar mai produce. Ce zici? Uh, și pentru asta vreau să te invit la cursul meu de improvizație, unde să dezbatem mai mult subiectul prin jocuri de actorie, adică vom avea situații în care părți din viața normală le vom juca aici la curs și Uh, cred că vei ști mai bine să, să, să te joci și în viața ta de zi cu zi cu situațiile reale. Uh, dacă îmi scrii un mesaj privat că vrei să vii, o să te anunț când și unde. Ciao!